सन्दुक रोहितको जन्म सन् उन्नाइस सय पचपन्नमा ताप्लेजुङको ओलाङचुङ गोलामा भएको हो जहाँ पुग्न अहिले पनि जिल्ला सदरमुकामबाट चार दिनको बाटोमा पर्छ बुबा सोनाम नेपाल तिब्बतबीच नुन चामल घोडा च्याङ र व्यापार गर्नुहुन्थ्यो बुबाका छ मध्ये तीन छोराछोरी कलिलैमा बिते डाक्टर बन्ने सपना भएका उनी जन्मस्थान ताप्लेजुङको ओलाङचुङ गोलाबाट पन्ध्र दिन हिँडेर दार्जिलिङ पढ्न पुगे त्यहाँको मिसनरी स्कुल सेन्ट रोबर्ट्समा भर्ना भए सन् उन्नाइस सय बैसठीमा चीन भारत बीच सीमा युद्ध भयो र ती युद्धसँगै दार्जिलिङको स्कुल बन्द भए उनलाई बुबाले काठमाडौँ ल्याउनु भयो र सिद्धार्थ वनस्थली स्कुलमा भर्ना गरिदिनु भयो सन् उन्नाइस सय सत्तरीमा सिद्धार्थ वनस्थली स्कुलबाट पहिलो श्रेणीमा एसएलसी पास भए त्रिचन्द्र कलेजमा आइएससी पढेपछि छात्रवृत्ति कोटामा एमबिबिएस पढ्न भारतको लखनऊ स्थित किङ जर्ज मेडिकल कलेज पुगे एमबिबिएस पास गरेपछि नेपाल आए र वीर अस्पतालमा जनरल फिजिसियनको रूपमा तीन वर्ष बिताए उनी फेरि भारत गएर All India Institute of Medical साइन्समा एमडी पढ्न थाले तीन वर्ष मेडिकल साइन्समा पढेपछि उन्नाइस सय चौरासीमा नेपाल फर्किए र त्रिपुरेश्वर आँखा अस्पतालमा जागिर खाए त्रिपुरेश्वर आँखा अस्पतालमा आठ वर्ष काम गरेपछि उन्नाइस सय सतासीमा एक वर्ष अध्ययन गर्न अस्ट्रेलिया गए अस्ट्रेलिया बसेकै बेला उनलाई अमेरिका युरोप अस्ट्रेलियाबाट पनि कामका लागि प्रस्ताव आयो उनले ती प्रस्तावलाई हेरेनन् र नेपालमै आए डाक्टर सन्दुक रोहित सन् दुई हजार छमा रमन म्यागसेसे पुरस्कार पाउने प्रख्यात नेपाली आँखाका डाक्टर र तिलगङ्गा आँखा केन्द्रका निर्देशक हुन् विश्वविख्यात सरल र कम लागतको मोतीबिन्दुको चिकित्सा पद्धति रुइटेक्टोमीका सुरुवात गर्दा पनि हुन् डाक्टर रुइटलाई आज गट अफ साइट भनेर चिन्छन् सन्दुकृतको जीवनीबाट धेरै प्रकारको प्रेरणा पाउन सकिन्छ सर्वप्रथम घर छोडेर टाढा गई बस्नु परे पनि दिक्क नमानी निरन्तर मेहनतका साथ अध्ययन गरी सफलता प्राप्त गर्ने प्रेरणा रोहितको जीवनीबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यस्तै बिरामी वा असहायको सेवाबाट आनन्द प्राप्त हुने प्रेरणा पनि उनको जीवनीबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ आँखाको उपचार गर्न देशका विभिन्न ठाउँमा गई सफल उपचार गर्दा बिरामीहरूबाट व्यक्त खुसीले रोहित ज्यादै उत्साहित बनेका थिए त्यसैको फलस्वरूप उनी जीवनभर बिरामीको उपचारमा लागे त्यसैले समाजसेवामा लाग्ने र सन्तोष प्राप्त गर्ने प्रेरणा पनि उनको जीवनीबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ यसै गरी एउटा दृढ अठोट लिएर अघि बढे सफलताको चुली चुम्न सकिन्छ भन्ने कुराको उदाहरण रोहित बनेका छन् यस्तै जातीय सङ्कीर्णताभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय पहिचानलाई सर्वोपरि ठानी काम गर्ने र राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउने भावना विकसित गर्नुपर्छ भन्ने उनको विचारबाट पनि प्रशस्त प्रेरणा पाउन सकिन्छ टेक्टोमी सन्दुक रुइतले धेरै खोज अनुसन्धानबाट पत्ता लगाएको आँखाका उपचार सम्बन्धी विशेष प्रविधि हो यो प्रविधि चिकित्सा पद्धतिको क्षेत्रमा अहिले नेपाली प्रविधिको रूपमा विश्वभर चर्चित छ यसका सुरुवातकर्ता सन्दुक रुइत हुन् उनले पत्ता लगाएको पद्धति अनुसार शल्यक्रियापछि लेन्स बिरामीको आँखामा लगाइन्छ र बिरामीहरू आफ्नै आँखाबाट संसार देख्न सक्षम हुन्छन् यसरी रोहितले पत्ता लगाएको उपचार पद्धतिबाट आँखाको सफल उपचार गरिन्छ आज उनै डाक्टर सन्दुक रोहितका भनाइहरू हामीले लिएर आएका छौँ सुन्नुहोस् अनि मन परेमा सेयर गर्नुहोस् है मेरो सानो प्रयासले देश विदेशमा रहेका आँखाका बिरामीहरूलाई ज्योति प्रदान गरी थोरै भए पनि परिवर्तन ल्याउन पाएकोमा म धेरै खुसी छु त्यो ब्याट्री हो जसले मलाई चलाउँछ मलाई लाग्छ कि म धेरै भाग्यवान छु कि मैले यसलाई बारम्बार अनुभव गर्न पाएको छु अवश्य म थाक्ने गर्दछु तर यो कुरा मेरो लागि ध्यान जस्तै हो जब म त्यो कुर्सीमा बस्छु म धेरै थकान महसुस गर्दिनँ किनभने यो मेरो लागि अवसर हो कि म कसैको जीवनलाई राम्रो बनाउन सक्छु प्रशासनिक क्षेत्रको मनोबल तल छ कृपया मनोबल बढाउन लाग्नुहोस् तपाईँहरू अगाडि नबढी देश अगाडि बढ्दैन राज्यको स्वामित्वमा रहेका स्वास्थ्य सेवा संस्थानहरूमा अकुशलता र भ्रष्टाचारको समस्याहरू छन् जसले निजी क्षेत्रको स्थापनालाई अनुमति दिएको छ त्यो ठिक छ तर निजी क्षेत्रले समाजको केही वर्गलाई मात्र उपचार प्रदान गर्दछ जसमा गरिबहरू बाहिर छोडिन्छन् म कहिले पनि फाइल पाठक भएको छैन छोटो समयमा तपाईँ व्यक्तिहरूको जीवनमा यस्तो भिन्नता ल्याउन सक्नुहुन्छ यो त्यसबेला थियो जब मैले सोचेँ कि यो म गर्न चाहन्छु देशभित्र धेरै चिजहरू छन् यहाँ धेरै अवसरहरू छन् तपाईँ यस अवसरमा इतिहास बनाउन सक्नुहुन्छ